que a paz e a graça do Senhor Jesus, o filho de Davi, seja conosco. guerreia. Me pegar totalmente. o Teu toque

আমি a Thank you.